cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. la casa del merengue. La, la, la, la, la, la, la. Y la casa de la bachata I'm glad you made to the end of video everyone. Don't forget to like and subscribe. Bye.